Podemos aprender algo de física coa axuda de Dragon Ball en tres minutos? Dalle. Onda vital Cuando Cando Freezer está a flotar polo espazo, non hai fricción nin forza algunha que interactúe con el e, polo tanto, se se move a unha velocidade de 10 km por hora, manterá esa velocidade por sempre. Esta, xente, é a primeira lei de Newton en estado puro. En ausencia de forzas, a velocidade dun corpo é constante. Agora ben, se en vez de Freezer, no medio do espazo, estudamos o caso daquela rocha que Son Goku tiña que mover cando era cativo, o tema cambia. Goku aplica unha forza horizontal, o cal produce un cambio na velocidade da rocha, é dicir, acelerou. De feito, a forza coa que Son Goku ten que empurrar esa rocha aumenta canto maior sexa a masa da condenada. A segunda lei de Newton está escrita en letras maiúsculas nesta escena. Canto maior sexa a aceleración e a masa do corpo, maior será a forza que estaremos a exercer sobre este. Maldita rocha! Para rematar, temos esta maravilla da mecánica clásica. Newton teríase emocionado de ter visto isto. Por un lado, están o canón de allo e a onda vital chocando en perfecto equilibrio no centro de acción. O balance de forzas é nulo. De acordo coa segunda lei, se a velocidade dos corpos non cambia, a forza ten que ser cero. Pero Como é posible se só hai que mirar a cara de Vegeta para chegar á conclusión contraria? Ben, o canón de Allo está a empurrar nun sentido e a onda vital no outro, polo que se anulan. A forza que a onda vital contrarresta, de feito, transmítese a Son Goku, que, a súa vez, non se está a mover. Sabedes por onde vou. De novo, o balance de forzas, en Son Goku, ten que ser nulo. Pero de onde sai a forza que contrarresta a forza que sofre o noso herói? Pois do chan. Como dixen, esta escena é a terceira lei de Newton levada ao anime. Cando aplicamos unha forza sobre un corpo, este empurrará de volta e en sentido contrario. En este caso, o Chan sobre o que Son Goku está apoiado está a empurrar cara arriba. E o mesmo aplícaselle a Vegeta, quen recibe a forza que lle transmite a onda vital e... Pero... Ben, Vexeta non ten chan onde se apoiar. Polo que a única explicación de que non se vexa empurrado cara arriba é que el mesmo este a facer unha forza equivalente en dirección contraria. Creo que xa sabemos por que perdeu ese combate. Caleos el secreto! ¡¿Cómo es posible que a fuerza de este miserable sea superior a miña?